Oi gente, eu sou o Erisvan Guajajara. A gente está com uma agenda extensa aqui em Bruxelas, né? Várias agendas, a gente acordou cedo, a gente está aqui no nosso 19 dia. Um grupo foi à imprensa, né? Falar um pouco o objetivo da nossa jornada, o objetivo de estarmos aqui. Outro grupo foi se encontrar né, com a Comissão Internacional de Cooperação e Desenvolvimento aqui do Parlamento Europeu e a gente seguiu, né, levando a voz dos povos indígenas, levando as problemáticas que nós estamos enfrentando. Logo em seguida a gente voltou para casa, a gente almoçou e depois a gente se dividiu novamente em grupos, né? Onde um grupo foi, foi, foi para uma conferência de partidos de esquerda e o outro grupo foi conversar com, com partidos de esquerda também, mas são deputados aliados que apoia a luta indígena, que apoia a nossa jornada e a gente continua aí resistindo e enfrentando todos esses obstáculos em defesa dos nossos direitos, em defesa da Amazônia, em defesa do planeta e em defesa da humanidade. Enquanto isso, a Sônia Guajajara está em Lisboa, né, com uma agenda extensa também, levando a voz é, da realidade dos povos indígenas, falando também para as autoridades sobre a morte do Paulino, Paulo Paulino Guajajara, né, que foi assassinado brutalmente por madeireiros. E a gente vai aí, caminhando e seguindo, ecoando a voz dos povos indígenas e contando a nossa verdadeira realidade que vivemos hoje no Brasil.